Dapat lah, eh, Melayu, Melayu, Melayu. Aduh. Nempel, Ya, nempel, nempel. Dapat eh, Melayu, Melayu, Melayu. Aduh. Mas Nempel. Ya, nempel, nempel.